всем! Добро пожаловать на мой канал о жизни в Турции, путешествиях, событиях и интересных людях. Вместе со мной вы узнаете больше о традициях, обычаях, культуре и истории этой страны, а также о самых интересных достопримечательностях. Я расскажу вам, как готовить турецкие блюда, как выучить турецкий язык, а самое главное, как стать своим в этой прекрасной стране. Вместе со мной вы сможете посетить различные мероприятия, и фестивалю, а также попутешествовать по Турции. Вы узнаете больше об иностранцах и русскоговорящих, которые проживают в Турции. А самое главное, вы узнаете, почему они выбрали именно Турцию. Сама я проживаю в Турции с 2010 года, и именно своим личным опытом я хочу поделиться с вами. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я обещаю, Будет интересно.